听说小米平板五马上就要发布了，我作为一名小米平板四 Plus LTE 版的用户，想通过今天这个视频聊聊我接近三年以来使用小米平板四的那些不尽人意的体验，再来聊聊我对于小米平板五的展望。安卓平板到底还有没有未来？我自认为我算是很早接触安卓平板的那一批人了，早在2011年就入手了第一台安卓平板。 那时候的安卓手机还得靠自己动手刷机。我先后曾使用过爱诺的安卓平板，后来升级到了联想的乐 pad，之后又换到了谷歌的第一代 Nexus 七，还尝鲜了华硕的叉八六安卓平板，直到三年前购入了小米平板四。我自认为对于安卓平板这个比较小众的市场还是有一些理解的。我之前使用的几款安卓平板。 几乎每一台都充满了槽点，艾诺平板的不成熟，联想平板的渣优化，谷歌平板的 OTA 变砖，华硕平板的屏幕缺陷，以及小米平板的不讲究。我本以为安卓平板发展了十来年，小米作为一个靠米 UI 起家的厂商，可以啃下安卓平板这个硬骨头。我错了，小米不光没啃骨头，还把骨头直接甩在了用户脸上。 小米平板四于二零一八年六月发布，最后一次系统更新却是在二零一九年八月。从发售到停止更新，只有短短十四个月。小米平板四发布的时候，搭载的是米 UI 八安卓八，而最后一版更新中，米 UI 虽然来到了十，但是系统版本仍旧停留在安卓八时代。要知道，安卓九是二零一八年八月发布的，无论怎么磨蹭。 接近一年的时间也总够小米打磨系统了吧？升级到安卓九有那么难吗？而同为安卓平板阵营的2017版三星 Tab S3 和 Tab A 发布的时候搭载的是安卓七，却可以升级到安卓九。而其中使用骁龙四二五的三星 Tab A 在2021年六月还给用户推送了安全更新。反观小米平板四发布的时候系统是八。 停更的时候是八点一，合着两年就升级了个小数点儿。小米在内地市场的占有率早就碾压三星了，而小米平板四在系统更新方面完全就是处于自暴自弃的状态。难道雷军的梦想就是把用户当猴耍？要知道，同为骁龙六六零的小米六叉可是可以升级到米 UI 十二和安卓九的。更离谱的是，小米平板四的最后一个系统更新。 还是一个满是 bug 的版本，不光没有解决原有的 bug，还愣是带来了新的 bug。学谁不好，非得学微软。说到 bug，其中一个让我很费解的 bug 是，为什么小米不在小米平板四的系统设置中加上搜索功能？每次通过本地 APK 安装软件后，想关闭未知来源选项却无从下手，只能靠运气在每个子菜单仔细查找。 我已经使用小米平板四 Plus 接近三年，至今还是不知道未知来源选项到底藏在设置了哪里。由于小米平板四 Plus 是我的第一台小米牌安卓设备，甚至让我一度以为米 UI 的特点就是系统设置界面不提供搜索选项。直到在我使用了几年之后，向其他小米用户吐槽这个设计的时候，才发现小丑竟是我自己。原来米 UI 的系统设置中一直都有搜索功能。 唯独小米平板四没有，而这个问题，直到小米平板四停止系统更新的时候都没有解决。在系统设置里加一个搜索功能有那么难吗？而更让我匪夷所思的是，小米平板四 Plus LT 版的短信功能完全无法使用。一个可以插 SIM 卡的安卓平板，竟然不能读取 SIM 卡收到的短信。我每次点开米 UI 系统自带的短信 App。 软件都会崩溃、退出并报错，而我也尝试过通过安装第三方短信 App，比如 Google 自家的 Messages 来绕过这个问题。不过第三方 App 也无法读取 SIM 卡的短信。我至今都不知道是我自己的操作问题，还是小米平板四 Plus LTE 版在设计之初就压根没考虑过让用户通过 SIM 卡收发短信。而说到小米平板四的定位，也是让人非常迷惑。 说它是一款生产力工具吧，却没有提供配套的压杆笔和键盘等配件。说它是一款主打多媒体影音娱乐的设备吧，它的两个立体声喇叭却放在了同一侧。我买小米平板四 Plus 的目的就是为了看电影、追追剧，结果这个喇叭，我是不是对立体声有什么误解？难道我买的是一款带屏幕的 WiFi 热点？ 从网上小米平板四的拆解不难看出，小米平板四的主板背面有一大片空白焊位。小米可能在设计之初有计划在这一区域安置大量芯片，但是不知道为什么最终放弃了。可能原本的小米平板四是一款配置更高、功能更复杂、性能更强大的产品，但是随着市场环境的变化，不得不从一款高配置、高性能的产品。 压缩成一款既不能好好娱乐，也算不上生产力工具的四不像。而从这次小米平板五的难产也不难看出，小米平板五似乎也同样经历了与小米平板四相同的状况。我猜测，原本小米并没有计划继续推出安卓平板，不过一夜之间，友商们都前赴后继地杀入安卓平板市场，就连联想这个品牌杀手都推出了一款高性能的安卓平板。 逼得小米不得不赶鸭子上架似的，也跟着推出一款产品参与竞争。从传闻来看，小米平板五本来计划于2021年上半年发布，搭载天玑 SOC，而后来由于种种原因，不得不一再推迟，并且似乎全线换用了骁龙 SOC。不知道是由于联发科的系统适配问题，还是小米手里积压了太多的高通库存，或是小米误判了市场。七月中。 在我和一名小米员工闲聊的时候，他向我透露，六月的时候他试用过公司内部测试的小米平板五，挺难用的。而考虑到我在小米平板四上一言难尽的体验，我也很难再给小米平板一次机会。小米平板马上就要来到第五代，而前四代小米平板出现的问题，小米这次似乎也没有打算好好解决。一方面， 米 UI 过于迅速的版本更迭，导致每一个版本都像是 beta 公测版，本来就来不及补 bug 的米 UI 团队，还得为平板单独开发一个米 UI for Pad，显然费力又不讨好。所谓的米 UI for Pad，最终很有可能就是 Mix Fold 的系统换皮，而传说中的 PC 桌面模式，也很有可能会步三星 Dex 雷声大雨点小的后尘。另一方面， 几乎不存在的安卓平板软件生态，也导致了软件厂商们根本不愿意浪费时间为安卓平板进行适配和优化。所以，无论配置多高的安卓平板，都要面临无 App 可用的窘境，最后不得不沦为一个不能打电话的大号手机。而从现阶段流出的数据来看，小米平板五似乎既想主打影音娱乐，又想标榜生产力工具。 考虑到安卓系统的生产力工具类 App 的生态，我建议小米还是好好做做市场调研吧。要么自己开发生产力 App 来适配自家平板，要么就老老实实把它打造成影音娱乐工具。而此次谣传小米会推出三款不同 SOC 的平板，更是进一步说明小米根本不知道安卓平板的定位在哪。 这次手机厂商的平板热，很有可能与前几年的智能穿戴设备泡沫一样，厂商看到了市场的潜力，不想放弃这块肥肉，于是前赴后继地推出产品抢占市场，有枣没枣先打一竿子，发布一堆新品。至于后续的更新和优化嘛，那根本不是厂商们考虑的事情。那么，这期视频就到这里了。你对安卓平板有什么看法？欢迎给我留言一起讨论。我是小夫。 我们下期再见。